Where you were when um, the accident? Masz mówić, że byłaś w szoku. Wyjedźmy stąd. Co tu teraz chcesz robić? Co ty robisz w ogóle?